Mitä rimskattia? Mitä ihmeen pyramideja nämä ovat? Kuka ne oikein ennen? Orjat, rakentakaa temppeli päivässä Hei! Minä olen Olli. Minulla oli valtava haaste. Mutta tiimiakatemialla ratkaisivat tämänkin ongelman. Haluaisitko sinä olla seuraava?